dia, galerinha. Beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, estamos aqui no filmar ficou a orla de plataforma após as reformas. E ficou bom, viu? Pra gente que não conhece, posso até linkar com um vídeo mais antigo. É um louco, Costa. capa Comunitária Paulo Freire. E aqui ficou muito bom mesmo. Esse casinha aqui valorizou pra caralho. Caminho tá escada. Chegando agora na região da Caranha. convento. Ninguém diz, né? Convento. Plataforma. Porra, ali tem o bar, velho. Meu tio, velho. Tem o anarcas. Aí em cima a visão. Rapaz, imagine, velho. Você mora aqui e aí pega um pôr do sol aqui. Que todo dia tem pôr do sol. E quando eu quero ver pôr do sol, eu chego na janela. Aí vejo. Tranquilamente de boas. Aqui dá tá lá no Mabaço, onde tem o todo do camarão da neinha. a chácara que aluga para evento. Pô, aqui é a casa de camarada, casa de Elvis. Está vivo. É, presta atenção aqui na ladeira do Mocotó, sai lá na, na praça, plataforma. Estamos curtindo. Aqui o pessoal que botou uns barzinhos também se armou, porque, porra, barzinho aqui, final de tarde, pá, pôr sol, comendo água na manha, aí, cantinho do sol, até o nome. na Rua da Esperança, que é a cachorro. Presta atenção. Você vê a maré está baixa. As pedras. Eita! A infância andando nessas ruas. Tem uns equipamentos para fazer exercício ali atrás, ficava muito barra, paralelo, apoio, barra. É amiga, vem aí. barra, bote. Isso não é bicicleta. antiga é fábrica dos Catarinas, subindo aqui a ladeira da feirinha. O campeão aqui, o pessoal gosta de jogar bola. Ponto da lancha, aqui quer fazer a travessia para Ribeira. sai lancha a cada 40 minutos. Avenida Brandão, estação ferroviária, pessoal ali mariscando, pescando. E aqui a gente já está chegando próximo ao final de linha do São João do Cabrito. Então do Boca do Galinha aqui, tranca batido na hora, preguiça. E aqui encerra esse trecho. Teve outras alterações mais pra dentro da orla, mas acho que não acabei de mostrar não. Talvez um outro dia. Bom, então é isso. Valeu, galerinha. Até o próximo. Valeu.